Teknologiako irakaslea naizko Kozde Mitxelena eta e, aurtengo kurtso hasieran eh, proposatu zidaten matematikak aplikatuak ematen laugarren DBH-ko taldetxo bat. Eta taldetxo hau amabi ikaslez osatua dago, etorkinak dira guztiak, errepikatu dute behin edo bitan, kurtsoren bat DBH-en, matematika dakate pendiente irugarren maiakoa, bigarren maiakoa, orduan Bueno, ba, panorama horrekin, Mari Carmenen metodologia erabiltzea era como igual ez zu funtzionatu. Ez dira lako txikitatik anasi. claro. Berandu da. Eta beste zeo pentsatu. Eta... Eta pentsatu nun proiektuka nola teknokoa naizen, ba, proiektuka lan egitea. Eta proposatu nien lehenengo proiektua izan zen kalendartu proiektua. Esten proiektu bat da, ez dakit entzun dezuen, da, zientzia, teknologia, ingenieritza, artea eta matematika elkartzen dituzten proiektuak dira. E, proiektu hau zen, egutegi bat egitea, bertan e, irudi baten batzuten Fibonacci matematikari baten e, proportzioak edo segida mantenduz. Eta e, irudi hori egiteko, bere konpas bat eraiki bertzuten bidean, eta irudia gero modifikatu, eta, eta azkenian egutegia sortu. Orduan, e, proiektu honen pausuak zian, ni lehenbizi lehenengo azaltzen die zein izan zen Fibonacci, zer e, zein bere segida, zer lazio kam bere segidak urrezko zenbakiarekin, eta bar, eta bar, eta gero gure proiektua zertan datzan, eta zer eskatzen diedan. Eta hortik gana aurrera ja autonomia, esaten zen autonomia horrekin, beraiek ja informazioa topatu inbar dute beraien kabuz, nola egin konpas hori, e, Fibonacci zer dan, eh, guztia. Eta apunteak beraiek sortzen dituzte. Hori eta gero, tailerrera jisten gera, e, konpasa egiten dute, e, ba, materialarekin, materialarekin, e, irudiak kartulinazkoak sortzen dituzte, argazkiak atera editatu eta egutegia sortzen dugu. Guzti hori beraiek e, portfolio batean e, bideratu iten dute edo partekatu iten dute guztiekin, portfolio bat da web horri bat bat ikasle bat bat da web horri bat beraien beraien perfila dakate ez da utzera ematen dute bere burua eta hortaz aparte ba matematikan ba egin ditugu proiektuak zintzilikatu egiten dituzte eta dago dakago ere blog bat non ausnartu egiten duten egindako lan guztia eta zer ikasi duten eta zertarako balioko eta ez da Ez naiz hasiko, eh? Ba. Vale, eta hori blog blog horretan E, eh, ausnarketa hori egiten dute, e, eh, metakognizioa edo deitzen diogu guzti honi. Bai, beraiek ausnarketa honi egitea, hau egitea. E, orain, beste proiektu baten sartua gaude, geometria lantzeko, buratu zitzaigun, denon arten gainera baki genuen, Kandinsky obra, irudimentsio dara eramatea, osea, volumen, bai, volumen amatea Kandinsky bati. Eta bueno, hau da gure baita. Ara gustatzen zaizue. Eta bueno, son da guztia, eta mm.